Assalomu alaykum, siz English o'z kanaldasiz. Siz bilan Shohrux AK. Bugun ingliz tili o'rganmoqchi bo'lganlarni yoki ingliz tili o'rganishni yangi boshlaganlarni ko'pincha qiynaydigan savollardan biriga o'z fikrlarim orqali javob berishga harakat qilaman. Ya'ni ingliz tili o'rganishni nimadan boshlash kerak yoki qanday qilib boshlash kerak? Albatta bu borasida hammaning o'ziga yarasha fikri bo'lishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin boshida grammatikani ozgina o'zlashtirib olgan ma'qul deb. Ya'ni grammatikani boshida Biroz tushunib olsang, tilni osonroq o'rganasan deyishi mumkin. Yana kimdir aytishi mumkin, grammatika boshida zerikarli, undan ko'ra so'z, ya'ni lug'at yodlashing kerak. Ko'proq lug'at bilsang, tilni osonroq boshda tushunasan deb. Albatta men bu yo'llarni hech qaysi birini to'g'ri yoki noto'g'ri deb oq qoraga ajratmayman. Chunki hammani o'ziga yarasha ma'qul keladigan yo'li bor. Kim uchundir bir yo'l to'g'ri kelsa, kim uchundir to'g'ri kelmasligi mumkin. Albatta tabiiyki til o'rganishni turli xil yo'li bor. menimcha meni shaxsiy fikrimcha til o'rganganda birinchi navbatda kundalik hayotingizda eng ko'p ishlatadigan so'z ibora va gaplarni o'rganib borish kerak deb bilaman ya'ni siz kuningiz davomida nimalarni ko'proq ko'rasiz qanday buyumlarni qanday narsalarni atrofingizda ko'proq ko'rasiz yoki qanday narsalar haqida ko'proq gapirasiz nima so'zlarni nima iboralarni ko'p ishlatasiz mana shular haqida yaxshilab o'ylab mana shunga oid ingliz e, mana shu so'z ibora e, gaplarni demak inglizcha variantini topib yoki duch kelgan paytda mana shularga asosan e'tibor berib e, bitta daftar lug'at tutib shunga yozib borib yaxshilab o'rgangan ma'qul deb bilaman chunki buni ko'p plyus taraflari bor birinchi navbatda siz til o'rganayotganingizni til ingliz tilingiz rivojlanayotganini his qilib borasiz boshida bu narsa juda yam muhim tilni yangi o'rganishni boshlaganingizda chunki uh, ko'pchilikni qiynaydigan narsa bu ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytda siz qanchadir muddat o'qiysiz o'qiysiz o'qiysiz lekin hech nima hali bilmaganga o'xshaysiz misol uchun aytaylik siz uch oy ikki oy uch oy aytaylik grammatik ingliz tilini o'rganib boryapsiz o'zingiz mustaqil shunda sizdan siz sizni ingliz tilini o'rganayotganingizni atrofingizdagilar ham biladi va so'rab nimanidir so'rab qolishi mumkin shu narsa ingliz tilida nima bo'ladi deb ko'pincha ular so'rashadigan narsa bu aytaylik kundalik hayotda ko'p ishlatadigan narsalarni oddiy narsalarni so'rashadi yoki o'sha qandaydir oddiy so'zni yoki nimanidir nomini inglizchada so'rab qolishlari mumkin shu paytda ko'pincha til yangi til o'rganayotgan paytimizda bilmaymiz va bu narsa bizga negativ ta'sir qiladi ya'ni <clears throat> o'ylashimiz mumkin shuncha payt o'qidim nimagadir hech nima o'rganmayotganga o'xshayapman degan narsa xayolimizdan o'tadi va bu narsa o'sha til o'rganishimizga Э, qanaqadir bitta <clears throat> to'siqday tuyuladi bu tarafdan bitta plyus yordam beradi hop yana bir tarafi siz ingliz tilini mm, o'sha kun davomida o'rgangan narsalaringizni qayta qayta e, qaytarib borish uchun imkoniyat bo'ladi e, ya'ni siz keraksiz narsalarni o'rganmayapsiz e, misol uchun aytaylik siz ko'pincha uyda bo'lsangiz uyda bo'lgan paytingizda siz qanaqadir aytaylik aeroportda kerak bo'ladigan narsalar haqida o'rganishingiz boshida e, kerak emas bu narsa muhim emas sizga siz ko'proq o'sha uydagi ishlatadigan narsalaringizga ko'radigan narsalaringizga e'tibor berganingiz ma'qul chunki ularni siz ko'p ko'rasiz va bu narsa sizga inglizchada e, o'sha o'rganganlaringizni yana takrorlashga yordam beradi e, uyingizda bo'lgan paytingizda aeroport haqida kam o'ylaysiz yoki aeroportdagi buyumlarni uyingizda uchratmaysiz shuning uchun yangi o'rganganda eng o'sha ko'proq ko'radigan, eshitadigan, o'yladigan narsalaringizga e'tibor berganingiz ma'qul deb bilaman. Xo'p, albatta bu faqatgina o'sha o'rganib borishni o'zi yetarli emas. Siz o'sha o'rganganlaringizni kun davomida imkon qadar o'zingiz o'zingizni majburlab qaytarib borishga harakat qiling. Xayolingizda bo'lsa ham. Misol uchun aytaylik, Bugun ovqatga oid qandaydir so'zlarni o'rgandingiz. Ovqatni ingliz tilida ingliz tilida nima deyishini o'rgandingiz yoki ovqatni qandayligini tasvirlashni o'rgandingiz, o'shanga oid sifat o'rgandingiz. Misol uchun, ovqat desangiz meal o'rgandingiz, meal so'zini. Ovqatlanayotgan paytingizda ovqat haqida o'ylang. O'sha meal so'zi xayolingizga kelsin, shu narsa o'zingizdan so'rab ko'ring ingliz tilida bu nima deyiladi qoshiqni o'rgandingiz yoki tarelka nima deyishini o'rgandingiz yoki ovqat aytaylik Э, ovqatni tasvirlashni mazali demoqchi bo'lsangiz ingliz tilida o'sha so'zni o'rgandingizda eslashga harakat qiling mazali nima bo'ladi ovqat hozir ovqat yoqyapti sizga э, aytishingiz mumkin delicious yoki tasty э, shunaqa o'rganganlaringizni nafaqat shunchaki yodlab yozib yodlab olish emas balki ishlatishga harakat qiling mana shu narsa sizga judayam judayam e, tilingiz rivojlanayotganini e, o'zingizga sezilishiga yordam beradi ho'p oxirgi aytadigan narsam manimcha sabrli bo'lishingizni aytgan bo'lardim til o'rganish paytida juda yam sabrli bo'lgan ma'qul chunki siz bir kun uxlab turib ertasi kuni ingliz tilida shunday gapirib keta olmaysiz bu narsa sizga sizdan ya'ni til o'rganish sizdan vaqt talab qiladi va mehnat talab qiladi hamma hamma narsa kabi misol uchun buni oddiy olma daraxtini katta qilib e, uni mevasini olishga o'xshatsa bo'ladi misol uchun siz bitta e, niholni o'sha olma ko'chatchasini daraxtini olib kelib ekasiz unga ma'lum muddat qaraysiz suv quyasiz oziqlantirasiz va qaysi qaysidir bir kun kelib uni u o'sha e, daraxt sizga boshida bir nechta meva beradi bir nechta meva beradi va u xursand bo'lasiz siz mana o'zi meva berishni boshladi deb keyingi safar ko'proq beradi keyingi safar undan ham ko'proq mana shu o'sha siz qaraganingiz sari e, vaqt o'tgani sari e, u sizga e, qilgan mehnatingizga mevasini berib boradi til ham xuddi shunday narsa siz qancha ko'p unga uni parvarishlasangiz ya'ni mehnat qilsangiz vaqtingizni sarflasangiz u ham asta sekin meva beradigan mevasi ko'payib boradi kattayib boradi boshida ozgina ishlatasiz tilni keyin sekin sekin rivojlanib <clears throat> boradida va ko'proq narsalar haqida gapirishni mm, boshlaysiz va ko'proq narsalar haqida ingliz tilida e, aytaylik <clears throat> bila boshlaysiz shuning uchun sabrli bo'lishingizni tavsiya qilaman ho'p manimcha shu bugungi videomiz uchun yetarli bo'ladi deb o'ylayman e, agar sizni qiziqtirgan savollar yoki qandaydir takliflar bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin men ularga ularni o'qib ularga javob berishga harakat qilaman va men uchun qandaydir sizni kommentariyalaringiz yangi videolar chiqarishga ham g'oya beradi deb o'ylayman ho'p keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling